Thank you.

Jag vill inte att du står här och dömer mig. Ja. Den är inte inplastad, det bara står någonting. Vad står det? Vänta. Hej vloggen. Tja tja vloggen. Alltså jag tror alltid att vi bor här. <laughs> Men det är så skönt för dörren är alltid öppen, man känner sig liksom muren i Berlin. Det fanns ju två murar. Mycket ginseng. De bor här och de... Våran guide. Oj, är det där gränsen? Jesus!

ish. Wow, det gick så bra. Kan du filma det här bra? Jag tror det är bättre ifall du skickar till mig så kan jag klippa in det. Men det kan du också göra. Wow. ska lägga upp det då. Au, fuck! Jag är så Det märks att jag är trött.

Bye. Yeah. <laughs> Kolla, en fot! Det här är skitskoj! Alla så här American Funniest Homies börjar så här. Man kollar vad jag kan göra. Och så, så ligger man där utan... Go try! Du skulle moonwalka, jag bara eh, lite svårt va?